हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो लिब्रा कैल्क की है और लिब्रा कैल्क में खास क्या है क्या सीखने वाले हैं आइए आपको दिखाता हूँ यहाँ पर लिब्रा कैल्क मैंने ओपन किया है और ओपन करने के बाद आपको करना क्या है देखिए ओपन हो गया अब यहाँ पर आपको जाना है कैल्क स्प्रेडशीट पर कैल्क स्प्रेडशीट पर ही हम काम करेंगे और देखेंगे कि ये नेम बॉक्स कहाँ होता है और ये नेम रेंज क्या चीज होती है तो सबसे पहले एक छोटा सा डेटा हम बना लेते हैं लाइक यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं सम का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से और यहाँ पर आप टोटल कर लेते हैं इसको सेलेक्ट करेंगे सबका टोटल आपको होता हुआ दिखेगा यहाँ पर देखिए और यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो सबका टोटल आपको दिख जाएगा कुछ इस तरीके से लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे टोटल का टोटल करना है हमको तो इसके लिए पूरे रेंज को आप सेलेक्ट कर लीजिए और पूरे रेंज को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको आना है मैनेज नेम पे जाना है और मैनेज नेम पे जाने के बाद यहां पर देख सकते हैं ऐड एक ऑप्शन आया हुआ है तो इस ऐड पे क्लिक कर दीजिए इसको नाम क्या देना चाहते हैं मैं इसको नाम देना चाहता हूँ ऐड दे सकते हैं ठीक है मान लीजिए हमें जोड़ना है तो ऐड ही दे देते हैं और ऐड पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए ओके हो गया काम आपका हो गया है अब पता कैसे चलेगा हमको पता करने के लिए आपको इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाना है ठीक है और यहाँ पर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना सिंपली एड लिख देना है तो आप लिखिए ए डबल डी एड ठीक है तो ये लिख दिया हमने एड काम हो गया आपका और एंटर प्रेस कर दीजिए यहाँ पर सबका टोटल हो गया गया है अब इन सबका टोटल हुआ है सही से या नहीं इसकी जांच करने के लिए हम यहाँ पे इज इक्वल टू लगाते हैं सम का फॉर्मूला लगाते हैं और इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं जहां भी हमारा डाटा लिखा हुआ है ये पूरी रेंज अब ये सेलेक्ट हो गई एंटर प्रेस करेंगे देखिए रिजल्ट सेम है तो इस तरीके से आप नेम रेंज बना सकते हैं इसका फायदा यह है कि उस रेंज को पूरी रेंज को ना सेलेक्ट करके आप केवल नेम लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा आई होप की बात समझ में आ गई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this